Bwana Joeli, yes. Ni mapungufu gani ambayo nyie ma designer wengi mnayo ambao unafikiria kwamba hamuendani na soko la ajira? Ah, of course uh, <laughs> changamoto kubwa yeah, ya... mnaweza mkawa mnalaumu mna waajiri kumbe yes. na nyie mna mapungufu kwa yes. sababu uh, katika digital economy sasa hivi pia tuna adapt sana digital marketing yes, yes. strategies yes. Uh, tunatoka kwenye physical marketing tunaenda kwenye digital marketing, yeah, digital marketing. sasa uh, tunahitaji uhitaji wenu ni e, mkubwa sana yes, ili kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaingia sokoni hasa katika ulimwengu wa sasa watu wengi wanatumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii yes. um, eh, ni mapungufu gani unayoona makubwa sana kwa graphics designer wengi, na endapo akibadilika wanaweza akaona ya kwamba taaluma yao walionayo ina thamani, inaweza kuwafanya hapa mjini wakaishi vizuri. Kuna wengine anaweza kawa wanakutazama sasa hivi wana, wana taaluma hiyo, lakini wanahisi kukata tamaa na kuitupilia mbali na kufikiria uh, side hustles zingine ili waweze kumudu maisha ya kila siku. Uh, labda tu kitu ambacho mi naweza nikasema kwa ajili ya madesigner ni kwamba changamoto kubwa iliyopo, kwanza lazima kama designer uh, uweze kutambua ni nini unafanya kwa ajili ya mteja wako. Changamoto kubwa ambayo naiona ni kwamba madesigner wengi wana design kwa ajili ya client, kwa ajili ya kampuni lakini mm. hawadisaini kwa ajili ya, ya mteja wa kampuni mm. unakuta designer yeye amepewa kazi ya kudisaini hawezi kufikiria zaidi ya kwamba kama mimi ni mteja natazama kile kitu ambacho kimedisainiwa mm. je mm. ninaweza nikadisaini kitu ambacho kitaleta value kwa yule mteja anayetazama mm. kwa hiyo madisaina wengi wana design kwa ajili ya client wao kwao unakuta mm. wakati mwingine kile kitu kinaweza kisilete matokeo mazuri client wako asipate faida atakulipaje sasa mm. kwao nitakuwa madisaina tu, tutoke kwenye kuona kama graphic design ni kazi tuione kama keria na kama ni biashara je kama ingekuwa we ni ajensi yako una design mm. ungekuwa unafanyeje ili kuhakikisha kwamba una design kitu kizuri kita kitakachomvutia mteja anayetazama kuliko kumvutia tu yule ambaye amekupa kazi okay. yes kwa hiyo tutakuwa tuwe washauri wazuri kwa wa client wetu hata hiyo. kama <laughs> hiyo yes. ni sawa na mtu anakwambia mimi kwa taaluma yangu ya udaktari yes. anakwambia mi um, naijihisi um, na umwa uti yes. ukienda ukipima anakwambia mimi hiyo dawa ambayo unaitamka situmii mi natumia dawa fulani yes. sasa huyu mtu salitakiwa kujitibu <laughs> nyumbani yes, kujitibu yes. eh, kwa sababu anajua ugonjwa anaoumwa na anaijua dawa no, sasa kwa nini ame kuja kwa daktari eh, yes, e, kwa hiyo kwamba madesigner wengi wana design kumimpress yule aliyempa kazi, kazi yes. lakini sio ya kwamba ana design kitu ambacho ni kizuri kitauza au kitafanya kita, kita mtu yule anayeuza service au uh, bidhaa fulani iweze kupata kupata wateja kwa hiyo okay. yes hiyo ni changamoto kubwa yeah, okay. lakini swala lingine ni swala la kujifunza zaidi uh, madisaina wengi akishapata kazi au akisha uh, ingia kwenye karia yeye kitu anacho design mwaka huu ndo kile kitafanana na mwakani na hivyo hivyo hivyo kwa hiyo yes lazima tujiendeleze ili kuhakikisha kwamba unabadilika kitu unacho design mwaka huu kiwe tofauti na kile ambacho yani haipo, haipo siku utaacha kuwa mwanafunzi <laughs> yes lazima ujifunze kila siku vitu vinabadilika na nitakwambia kitu moja ya kitu ambacho sahizi kimekuwa challenge kubwa ni kuibuka kwa artificial intelligence mm. zimekuwa challenge kubwa sana kwa madisaina na kama hatujui madisaina tutakuja kujikuta tunakosa kazi okay. tunaweza tukasema kwa tanzania au nchi zetu za afrika itakuwa bado kidogo kufikia hatua hiyo lakini kwa kiasi kikubwa zina impact kubwa sana hata software zenyewe za design sahizi zimekuwa nyepesi sana kuzitumia kiasi kwamba hata client wenyewe wanaweza kuanza ku, ku, kuzitumia kama ni kampuni ndogo au biashara ndogo lakini pia kumeibuka na software zingine ambazo ni za online kama kamba ambazo kwa kiasi kikubwa zinarahisisha sana watu kuweza kutengeneza uh, nani zao za matangazo kitu ambacho haoni tena haja ya kuweza kuhaya Kwa yule ambaye anatusikiliza yes. Unapozungumzia artificial intelligence yes. Kwa lugha ya tu nyepesi, Kiswahili cha kueleza kwa wepesi ni yes. nini? Uh, tunaweza tukasema artificial intelligence ni ni mfumo wa teknolojia ambao wenyewe unarahisisha kitu ambacho labda utakuwa ukifanye kwa ugumu, yes, lakini kenyewe kinarahisishwa kwa kutumia labda kliki moja tu au mbili na kinakuwa tayari kimetokea okay ndo yes. kama eh, zile google translator yes, google nini translator hizo zote hizo ni artificial yes hizo zote ni artificial intelligent ambazo eh, hizi atm yes of course okay. Kweo, zimekuja kurahisisha sana hasa katika haya maswala kwa hiyo ni challenge kwetu kiasi kwamba ni teknolojia kweli na hatuwezi kuikwepa lakini lazima tukubali kwamba tunapotumia software hizi tudesign kazi nzuri kiasi kwamba yaani watu wasione sababu sana. ya kutumia ai yani kuendelea kutuhaya yes. kwa sababu yes. artificial intelligence nadhani ndo imenifanya niipende Canva <laughs> yes. napokuwa na ka kangu nataka nikaweke yes. yani eh, naona eh. tu bora ni click hapa niweke yes, sio ile ah, naomba ni hivi naomba ni designie yes, hivi yes, ah, yes. of course so ina maana ni kwamba eh, na niliona software moja yes. ambayo uh, mtu anaweza kukata video kuunganisha yes. kuedit mm-hmm. anaweza pia akaweka voice over akaweka tu eh, video yes, video yes. ika ika ika ika, ika auto generate eh, ka, eh, eh, subtitles yes of course ziko nyingi saizi hizo zinakuja yani ziko nyingi mno nimetaja tu hiyo moja lakini of course ziko nyingi zinarahisisha kwa namna moja wakati mwingine hata madesign inabidi tuzifahamu tujue kwenda nazo o, lakini zina, pia zina tuchukue ye zinatishia uwepo wa madesigner <laughs> yes, na kwa mfano kuna, kuna, kuna software zingine ambazo uh, wao wamesha design hadi template kabisa kama hiyo Canva, lakini pia Adobe pia wana product yao ambayo inaitwa Adobe Express. Mm. ni very simple, unakuta kama ni poster iko tayari. Wewe unachofanya ni kubonyeza kliki moja, kubadilisha maneno, maneno yako na rangi zinabadilika, boom, umeshamaliza wao kwa hiyo yes. uh, hizo zinatishia yes, zinatishia uwepo wa, wa, wa, wa. graphics design yes, kwamba kwanza ma graphics designer nawaona ni wachache sana sokoni yes. alafu pili ni kwamba hawaendani na soko mm-hmm, yes. uh, na tatu ni kwamba teknolojia inakuja kwa kasi inataka kuwafutilia mbali mm, kwa hiyo unashauri namna gani wanaweza akapambana na hiyo hali Uh, kikubwa ni kufanya kazi nzuri, yaani nitakuwa tujitahidi kufanya kazi nzuri kiasi kwamba client wetu wasione sababu ya kutumia hizo AI. Yes, kwa sababu nyingi bado zimekuwa proven na kuwepo kwa weakness nyingi, hazijawa perfect 100%. Kwa kama ni designer mzuri, umejifunza na unafanya kazi zako nzuri, una uwezo wa kucompete bado sokoni, na kwa nchi oh, zetu hizi <laughs> bado tuna miaka mingi ya kuenda kuweza kuendelea kuen kipato kupitia uh, career, lakini e, kitu kingine ambacho naweza nikaongeza hapo ni kwamba mm. designer pia usitegemee kipato kwa client tu au kufanya kazi za mteja tu kuna njia nyingi ambazo kama design unaweza ukaingiza kipato ya kwa mfano kama una ujuzi wa kuweza kufundisha unaweza ukafundisha watu okay. wengine online ukatengeneza kipato kama una uwezo wa kutengeneza asset kama fonti unaweza ukatengeneza lats ambazo ni kala kwa ajili ya kuadi kwenye video unaweza ukatengeneza template za poster unaweza ukatengeneza mockup hizo zote zina soko kubwa kwenye mitandao mingi sana duniani na unaweza ukatengeneza kipato chako na ikakufanya kuwa na uh, uhuru wa kiuchumi uh, katika kazi zako okay. yes. kwa hiyo kumbe uh, kuna kitu nilikuwa najifunza kulia kichwani mwangu bwana Joel. Yes. Hivi inawezekana kwamba ukakompiti na artificial intelligence ukawa na uwezo mkubwa <laughs> eh, wa kudesign posta nzuri kumzidi yeye au kwa sababu mm-hmm. Uh, artificial intelligence ni kitu ambacho kimesetiwa kifanye hivi lakini wewe unaweza ukabadilika uka, uka ukadesign hivi hivi hivi yes of course unaweza unaweza kwa sababu artificial hizo ni, ni marobot au ni vitu ambavyo vimetengenezwa na binadamu kwa hiyo mm. binadamu pia creativity yake ina, ina mwisho mm. na bahati mbaya zaidi ni kwamba kwenye hii karia yetu hakuna standard ya kwamba bwana ukitaka kumpa mgonjwa wa malaria kama nyinyi wataalamu wa afya mnavyofanya mm. hatuna chombo ambacho kina kiasi kwamba tukiona kazi fulani haikidhi viwango basi haita haitakii kwenda hewani mm. au haitakii kuiona kwenye mitandao kwa hiyo unaweza kukuta hata hizo artificial intelligence zimefanya kazi zingine za kawaida sana ambazo kama mm. mtu design vizuri ni mbovu. Yes, ni mbaya. <laughs> Eh, lakini kitu kingine ni kwamba hizi artificial intelligence bado hazina flexibility kiasi kwamba zinaweza zika compete. Bado kama human being, all human being are creative. Kwa hiyo unaweza kuwa na creativity kubwa kuliko hata hizo AI na ukaendelea kutengeneza eh, wateja wako wanaoamini. Kitu kingine, kitu kingine ambacho nimejifunza kutoka yes. kwako ina maana ni kwamba mtu anaweza akawa ni creative designer. Yes Uh, lakini akawa anaangalia kwamba makampuni haya yanayoendesha software za artificial intelligence yes, either za zinazohusika na Tanzania yenu sijui yes, yes. Uh, ah, taaluma yenu yes. um, wakawa naangalia kwamba sasa hivi kumetokea na software hii yes. Yeye anaistadi haraka kwa sababu ya uelewa wake, alafu anaanza kuifundisha kwa watu ili waweze kuielewa. Ina maana hiyo pia inaweza ikabring attention kwake na akajipatia kipato na akauza cause kaza kaza. Yes, ana, una, kama mtu una, una uwezo wa kufanya hicho unaweza, lakini zaidi ukiacha uh, pia kutengeneza kozi za kufundisha watu mm. pia unaweza uka, ukauza template hizo artificial zote intelligence ambazo nazisema, kwa mfano hiyo Canva kule kuna option ya wewe kuweza kuwa contributor. Kwa hiyo mm. kama wewe una uwezo wa kutengeneza kit template nzuri kupitia Photoshop, unaweza ukaiuza kupitia hiyo Canva na ukatengeneza kipato kuliko kutegemea mteja. Yes. Lakini kuna platform nyingine kama Flippik, Adobe Stock, hizo zote wananunua template eh, unaweza ukauza template zako na ukatengeneza kipato lakini okay. Uh, kwa wale wanaopiga picha, kama wewe ni mpiga picha, unaweza ukauza stock uh, images kwenye hizo mitandao na ukatengeneza kipato, lakini bila kusahau footage au videos. E, ninachokiona yes. Basi kumbe ni kwamba soko la magraphics designer yes. linaenda kuwa ni kubwa zaidi kwa sababu uh, kuna makampuni makubwa ambayo yes. yanamiliki software hizi za artificial intelligence yes. yatawahitaji nyie ili muweze kuweka content mle. Content za kuweka mle. Okay. Yes. Ila sasa ninachokiona ni kwamba e, ni namna gani sasa hawa magraphics design yes. wa, ma hawa wanaweza waka e, wakamuteti wakabadilika yes. Eh, e, kutoka kwenye mindset ya kumtengenezea posta Dr. Boaz <laughs> yes. waende, waende kwenye mindset ya yeah, kutengeneza template za mm -hmm, kuweka e, huko Shutterstock sijui wapi huko Shutterstock, yes. Mona, mm -hmm. Sasa hey, naweza nikasema ya kwamba inaweza kuwa kuna graphics designer anatazama podcast yes. hii yes. Uh, hajui haya yote tunayoyasema kwamba hajui namna ya kutengeneza template yes. hajui namna ya kutengeneza picha moka video vitu vyote hivyo hajui kutengeneza yes. kozi hajui manaake huyu ni graphics designer ambaye haendani na mabadiliko yes, anategemea client kitu ambacho kitakufanya ufanye kazi mpaka una staff lakini ukiendana na teknolojia inamaanisha wewe una uwezo wa kutengeneza kipato chako hata kama ukiwa umelala au unafanya shughuli zingine tofauti hiyo yes. mtu yeyote ambaye uh, hafuatilii eh, maendeleo ya teknolojia yes, maanaake anakuwa outdated. Yes, unakuwa outdated kwa sababu hutoweza kuendana kwao, utaona tu kazi zimekuwa ngumu, kwa sababu pia sahizi nikwambie dokta madizaina pia wamekuwa wengi na wengi ambao hawajatambua vali ya, ya karia yetu wanafanya kazi kwa hela ndogo sana, hela za chini. Kwa unakuta mtu anafanya posta elfu mbili posta elfu tano e, kwa kiwango kidogo. kwao kinachofanya industry inakuwa saturated, na kama tunabaki kutegemea wateja watupe kazi ni ngumu. Kwa hiyo tunajikuta hela inakuwa haipatikani au kazi hazipatikani. Kwa hiyo bila kugundua kwamba kuna hizi njia zingine, tutaendelea kulalamikiana, lakini huku uh, kwenye njia zingine za kutengeneza kipato kama designer ndo kuna nafasi kubwa zaidi na hakujafanyiwa kazi kabisa. Naweza kukupa mfano Hakuna changamoto kubwa katika mitandao kwa sisi madesigner tunaokutana nao kama kupata picha za watu weusi au video za watu weusi. Ni chache sana. Za wazungu zimejaa katika mitandao, lakini wakati mwingine unakuta unafanya project ambayo haihusiani na mzungu, kwao unahitaji upate picha au video ya mtu mweusi. Sasa hivyo vitu kama havipo inakuwa ni changamoto, lakini hela huko iko nyingi okay yes. Uh, kwa hiyo unachoniambia ni kwamba kwa sababu tunahitaji uh, yes. tupate picha ya mtu mweusi yes. umweke akiwa amevaa koti la udaktari yes, katika tangazo lakini hazipatikani katika mitandao kwahiyo mtu ana kama yeye ni fotografa anaweza kanapiga mm. picha vizuri yes, anaenda kuuza katika mitandao hii yes, kikubwa ni kujifunza tu kwa sababu wao wana guidelines zao kama ilivyo kwa mteja kwamba mteja atataka umtengeneze kitu kama hivi na hivi hata hizo ah, hiyo uh, mitandao wana guideline ambazo wanakupa hapa kwamba tunataka picha iwe na resolution hii, iwe na sifa hii, isiwe na logo, isiwe na nini. Kwa hiyo hivyo vitu ukivifuata, una uwezo tu wa uh, upload template nyingi na ukaweza kutengeneza kipato ukiwa unaendelea na maisha maisha yako wewe. Kama graphics designer yes. Unafanya hii kazi kama hobi au unafanya hii kazi ili kwa ajili ya kipato? Uh, kwa sasa naweza nikasema vyote kwa pamoja vinaenda mm. lakini mm. na enjoy ninachokifanya kwao naweza ukasema hii ni passion yangu ni hobi yangu lakini kwa sababu sina kitu kingine ninachofanya 24 hours nimeinvesti katika kazi hii kwa hiyo sina kitu kingine cha kuniingizia kipato lazima niingize kipato kupitia karia lakini naingiza kipato huku nikiwa na enjoy <laughs> yes <laughs> kwa sababu nafanya kazi nayoipenda na sichoki yes. leo wanaotusikiliza katika podcast yetu hii ya young insight podcast nadhani wamejifunza mengi sana Kabisa. sana sana sana lakini uh, nitapenda nikuulize kitu kimoja ambacho yes. watu wengi wangependa kuuliza uh, kuna mtu yeyote ambaye alishawahi kukuambia eh, anatamani kufanya kazi kama unayofanya wewe ah, wengi sana mm-hmm. wengi mno kwa sababu mimi mbali na kufanya kazi za graphics moja ya sehemu ambayo nimejikita na naamini muda wangu mwingi nitauwekeza huko zaidi hata kadri siku zinavyoenda kuliko hata kazi za client ni kufundisha watu mm. yes mimi nimekuwa nikifanya hivyo kwa takriban miaka mitatu sasa nafundisha watu kupitia mitandao kwa hiyo Uh, na chaneli yangu ya YouTube ambayo naita Joel Media Group ambako nimeupload content zaidi ya video 130. Mm. Kwao nafundisha watu, lakini mbali na hivyo pia nina premium course ambazo nimeziweka katika website yangu ambayo mtu anaweza kaingia www.joelmediaeducation.com. Pia huko kuna video na course ambazo ni premium ambazo unalipia kiwango kidogo na unajifunza na kuna course zingine ambazo ni free kabisa unaweza ukajifunza bure. Kwa hiyo muda wangu mwingi nimewekeza huko. Kwa hiyo napata simu nyingi, napata DM nyingi comment na watu wakitamani kujifunza na na wanafunzi wengi sana ambao nawafundisha wana, wanapata elimu kutoka na wana imani kubwa kwamba watafika wanapotaka na watakuwa madesign Ta, tangu tangu uanze uh, e, kazi hii ya kuwafundisha yes. kuwanoa watu yes. wengine wewe ma graphics designer yes. uh, ni watu wangapi wameweza kupita mikononi mwako ambao unaweza ukawa kumbuka kwa haraka haraka idadi na unaona kabisa kazi zao sasa hivi ni nzuri Ah, okay. Uh, wako wengi kimsingi, wako wengi lakini sitaweza kuwataja wote. Uh, nitajaribu kutaja tu watu wachache ambao nawakumbuka, lakini na wanafunzi kadhaa ambao wapo ambao nimekuwa enrolled miezi kadhaa iliyopita na wanaendelea na wanatuma kazi zao uh, wanaendelea vizuri, lakini wapo wengine ambao tayari wanafanya kazi nzuri katika tasnia kwao, wanaendelea vizuri sana kwao. Ki, labda kijana leo hii ambaye anabonyeza kompyuta sehemu yes. mara kompyuta ina staki yes. mara ana design picha anachekwa na watu <laughs> yes. anataka kukata tamaa vile yes anapenda kujua ya kwamba eh, hivi e, mtu anaweza e, kuingiza kipato kupitia graphics designing bila kuajiliwa? <laughs> eh? Yes, of course inawezekana. Anawezaje? ndo, ndo njia ambazo nilikuwa nasema kwamba hmm? labda uh, naweza nikasema mambo kadhaa ambayo yanaweza akamsaidia mtu ambaye anaanza. Kwanza nataka nimwambie mtu yoyote ambaye anaanza kujifunza graphic design au yeye ni designer, lakini anahisi kuna wakati fulani anakata tamaa, nataka abadilishe kitu kingine, asikate tamaa na wala asiache. Lakini kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikakufanya wewe ukawa designer na ukawa hired kirahisi na ukapata kazi. Mm. Huwa kuna hatua ambazo mimi katika website yangu pia nimetoa kozi ambayo ni free kabisa, mtu yoyote unaweza ukatembelea hapo ukajifunza. Huwa kuna hatua kama tano ambazo mtu ukizipitia kama designer zinaweza kukupa mafanikio makubwa ya kuweza kufikia hatua ya kuwa hired au kufanya kazi bila kuajiriwa mm. kwanza kabisa mtu huwa ana recommend mtu anapoanza mm-hmm. ajifunze mm-hmm. uh, ajifunze misingi ya design okay. misingi ya design akishamaliza kujifunza misingi ya design ambayo ni visual element pamoja na design principles okay. kitu cha pili ajifunze softwares mm-hmm. yes baada ya kujifunza misingi ya design ameshajua kala zinafanyaje kazi typography e, layers unapangeje na vitu vingine kama hivyo ajifunze sasa matumizi ya software ndo hizo software ambazo nilitaja hapo mwanzoni okay. kama photoshop illustrator na nini okay. lakini kitu cha tatu akishajifunza sasa anatakiwa aanze kutengeneza portfolio okay. portfolio atengeneze kazi zake mbalimbali mbali ambazo amekuwa akifanya na wateja baada ya kufanya hivyo sasa natakuwa amonetize ujuzi wake yes aufanye ule ujuzi aliopata uwe pesa sasa ndo ajue namna ya kuprice sasa ajue namna kuongea na mteja A apply marketing kwenye biashara yake namba tano na kitu cha tano sasa ni kuanza kufanya kazi na kuwa uh, paid atafanyaje kazi? Atatumia portfolio au zile kazi ambazo alishawahi kufanya zamani kwenda kwa uh, client au watu ambao anahisi wanaweza kawa wateja wake akapata kazi. Kuna siku moja jamaa mmoja alikuwa ananiambia kwamba mimi yes. naweza kuwa graphics designer mzuri sana yes. E, akatuma CV yake lakini nilichomuuliza ni kwamba yes una portfolio yoyote ambayo mimi <laughs> naweza nikaenda straight yes, kuangalia content zako ambazo umetengeneza kama graphics design. Unajua uwezi ukawa graphics designer halafu hauna YouTube channel yes, eh, hauna eh. Instagram account, mm. hauna Facebook account yes. Lazima uanike kazi zako yes, watu waweze kuona, waweze kuona yes. Tuweze kujua ujuzi wako ukoje yes. Lakini kitu kingine kizuri ambacho watu wengi, mtu anaweza akawa na taaluma yes. ya kitu yes. lakini hajui kumonetize. Yes, hajui kumonetize, yes. Mm, kukibadilisha kuibadilisha ile taaluma yake iwe pesa. Yes, of course nakumbuka kuna kipindi fulani nilienda Tegeta uh, kuna projekti fulani tulikuwa tunafanya kule, ilikuwa ni uh, commercial, yalitokuwa tangazo la biashara la video. Sasa uh, tulivyofika, kuna baadhi ya vifaa tulienda kuvichukua kwenye studio fulani. So tulivyofika pale, tukamkuta kijana mmoja, yeye anajua kutumia software After Effect. Kwa alichokuwa anafanya yeye, anaweza kaanimate mtu anaruka juu, anatumbukia kwenye kikombe, ana, anafunga, sio ana, anafanyaje, anatengeneza visual effect ambazo of course ni nzuri, lakini niliondoka na swali nikijiuliza kwamba huu kijana anajua kutumia software kweli? lakini je anajua kumonetize na kufanya kile kitu kikawa pesa mm. yes ndo hicho ulichokuwa unasema kwamba lazima yeah. hata kama unatengeneza kitu kizuri je kinaweza kikaadi value mtu akakupa pesa yeah, yani mimi yes. U, udemonstrate application yake kwamba mimi ambaye nina hospitali e, taaluma yako naweza nikaitumiaje ili niweze kuhaya kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana nadhani kwa watu wengi sana um, E, kitu kingine ambacho tungependa kujifunza kutoka kwako yes. Uh, umesema kwamba mtu anaweza akadesign kozi yes. zake vizuri. Sasa amepitia hizo fundamental element zote yes, design. za designing na um, amefikia hatua amemonetize uh, au sasa anataka kuweza, anataka kuongeza kipato chake yes. Uh, kwa experience yako umeshawahi kuuza kozi online na ukapata angalau hata laki moja yes of course Okay. tutafurahi <laughs> sehemu gani nimeshajaribu platform kadhaa mm-hmm. kuuza kozi zangu kama alizon eh, udemy mm. of course ni changamoto kidogo lakini pia nilishajaribu uh, skillshare siku okay. nishawai kufanikiwa kupata hata zaidi ya hicho kiwango ambacho umetaja mm. lakini changamoto tu kubwa ambao unaiona nami nimekutana nayo mm. na labda nitaomba na watu wengine waweze kuifanyia kazi ili wasikutane nayo mm. aina ya lugha ambayo unatumia kufundisha hizi okay. platform bwana ni platform za wageni mm. sio platform zetu okay. so unakuta ni za wazungu kwa hiyo idadi kubwa ya wanaotembelea followers wa zile platform ni wazungu au ni watu ambao wanatumia lugha za kigeni kama kiswahili eh, I mean, kiingereza kifaransa na lugha nyingine kwao unakutana na changamoto unapata tu wale watu ambao ni wachache ambao uh, ni watanzania ndo ambao wanaweza wakanunua course Kwa kama kama kuna mtu anaweza kuwa tayari kutumia lugha nyingine tofauti na kiswahili anaweza kupata mafanikio makubwa kuuza course kupitia hizo platform so badala yake mimi nilichoona ndo nikaamua kutengeneza hiyo website yangu ambayo uh, nimehost course zangu online ah, ambao uh, kwa website ambayo inaenda kwa www.joelmedia education.com ambako huko sasa nawauzia wazawa, nafanya local business kwa sababu ni watu ambao ni waswahili wenzangu, ni watu ambao wanaelewa Kiswahili. Kwa hiyo huko imekuwa rahisi zaidi mimi kutengeneza kipato cha ziada kupitia hizo. Na <clears throat> unafanyaje sasa ili watu waweze uh, kukulipa? Ni kwamba eh, unakuwa unarusha matangazo au unafanya nini au unakuwa unaweka katika content zako? Watu wanapenda kujifunza zaidi. yeah, <laughs> of course, uh, kikubwa tu ninachofanya mara nyingi huwa sirushi matangazo kwa sababu mimi nina chaneli yangu ya YouTube ambayo sio kubwa sana, lakini lakini hiyo inatosha, na napata watu ambao wananifuatilia na wale wengine ambao tayari walishakutana na watu ambao wamejifunza kupitia kozi zangu. Kwa hiyo napata watu wa namna hiyo ambao wanakuja na wanajifunza kupitia kozi zangu kwao hivyo na share status na maeneo mengine, na watu wengine wananisapoti pia, wanashare katika uh, platform zao. Ndivyo ambavyo napata wateja malengo yako ni yapi hasa au uh, unategemea kuwa nani katika uwanja wa graphics <laughs> designing? Uh, kwa sasa mimi najiona nitakuwa mwelimishaji zaidi yaani kitu ambacho na plani kwa sasa nataka nije uh, niendelee kutengeneza uh, platform kubwa zaidi ambayo itawezesha watu wengi kujifunza kwa sababu napokea maswali ya watu wengi ambao wanataka kujifunza maswala ya graphics kwa hiyo maswali yao yanani kuongezea mimi uwanja mpana zaidi wa kuona kwamba kumbe hichi kitu kinahitajika kumbe hichi kitu kinahitajika kwao katika swala la creative industry na mpango wa kuja uh, kutengeneza kozi kubwa tu ambayo itahusiana na masuala ya film industry yeah. Una, unataka kutumia taaluma yako ya ualimu kufundisha <laughs> graphics designing eh? of course ah. definitely na apply kwa sababu <laughs> na apply sasa kwa sababu uh, kufundisha ni taaluma eh, mm. eh, kufundisha ni skills lazima mtu uwe na ujuzi wa kufanya hivyo kwa hiyo mm. na fly kwa sababu watu wengi wana wananiambia katika comment na wengine wananipigia simu kwamba wananielewa sana ninapofundisha na namna ninavyoelimisha. Kwa hiyo nataka niendelee kutengeneza platform hiyo iendelee kuwa kubwa zaidi na watu wengi wajifunze kupitia mimi, naamini watu wengi watafanikiwa. So hiyo ndo uh, nani uh, nini, hulka yangu kubwa, shauku yangu kubwa ambayo niko nayo kwa sasa um Ushagai siku moja kujutia kwa nini umeamua kuhama kutoka kwenye taaluma yako uliosomea na kuhamia katika graphics design? <laughs> Uh, of course ni kitu ambacho sijawahi sijawahi kujutia, kwa sababu tangu nianze kujifunza na kufanya hichi ninachokifanya uh, nimekuwa na mafanikio mazuri na naendelea vizuri na naamini nitaendelea kufanya zaidi hivi kwa sababu kwanza na enjoy ninachokifanya lakini pia napata mkate wa kila siku kwa hicho ni kitu ambacho kila mtu anataka na hata ningeenda huko kwenye karia nyingine labda ndo kitu pekee ambacho ninge ningepata kitu ambacho pekee kilishawahi kunipitisha wakati mgumu labda hata wewe sijawahi kukwambia wakati tunakutana na kuanza kufanya kazi mimi wakati najifunza kuna kipindi nilijifunza lakini kaamua kwenda mkoani kwanza ili nikatulie vizuri niweze kujifunza zaidi kwa wakati niko mkoani kipindi hicho nilikuwa nimeanza chaneli yangu ya youtube na kipindi kile ndo kulikuwa na ile uh, sekeseke la ku, ku, kusajili channel hey. na eh. channel zilikuwa zisajiliwe kwa hela nyingi pesa ambayo mimi sikuwa nayo mm. kwa hiyo nilikuwa katika group moja la whatsapp nikasikia mm. kwamba bwana sahizi hilo swala limekuwa zito ukikamatwa unaingia ndani mm. kwao ni kipindi ambacho niliamua kuihaidi chaneli yangu nikaificha na nikawa kama nimekosa tumaini kwa sababu ndo kitu pekee ambacho nilikuwa nategemea kwamba mimi nikiendeleza chaneli yangu ikikua labda nitapata nitakuwa na platform kubwa nitatengeneza at least kipato ambacho kitaendesha maisha lakini pia kitasaidia niendelee kutengeneza content Wait. so ni kipindi ambacho nilikata tamaa sana kwenye maisha kuliko hata kipindi chochote lakini baada ya hilo swala kupita bado na hope na naendelea vizuri na naona utafanikiwa zaidi. Ushagai ikutana na mwalimu mwenzako ambaye umesoma naye chuo, umegraduate, mlienda naye katika yes. training mbalimbali yes. <laughs> ameajiliwa akakuinspire Uh, of course hamna mwalimu ambaye nimekutana naye ambaye labda tumezungumza kuhusiana na yeye aliko, lakini nawasiliana na walimu na wenzangu ambao nimesoma nao, lakini kwa sasa sidhani kama wana kitu chochote ambacho wanaweza wakafanya katika karia ya ualimu kikani inspire mimi kutoka, kwa sababu tangia nilivyoanza hii karia sijawahi kuomba tena nafasi za, ya kwenda kuwa mwalimu na sitegemei kufanya hivyo. Kwa hiyo walioko huko pia nawatakia kila laheri waendelee kuenjoy lakini mi sina mpango wa kwenda huko na naenjoy huku niliko sasa uh, kuna watu wengi sana joel nakuuliza maswali hayo yote kwa sababu kuna watu wengi sana wanaogopa kudrop keria zao ambazo wamesomeshwa na wazazi yes uh, wakiwa wanahofia ya kwamba watakuwa kinyume na matakwa ya wazazi yes. lakini taaluma hizo alizosomea ni kitu ambacho anakifanya kama vile anasurubiwa kimoyomoyo <laughs> of course na hiyo ni changamoto kubwa na mimi kuna kipindi fulani of course marehemu shangazi yangu mm. <laughs> aliko alale mahali mm. pema peponi mm. alikuwa akinifosi sana kwamba we unabaki tu umelala ndani akijua mimi nalala kumbe mimi najifunza nasoma oh. e, nafasi za ajira zinatoka wewe huombi unabaki umelala kwa hiyo at, at that time alikuwa aelewi mimi kile kitu ambacho mimi nafanya lakini mi nilikuwa najua ninafuata ndoto yangu kwa hiyo naamini uh, watu wengi unapoanza kufanya kitu ambacho ni tofauti katika jamii hakijazoeleka, ni kawaida kunyoshewa mkono na kuona kwamba wewe unafanya kitu ambacho sio sahihi. Lakini wewe fanya kazi, jifunze, endelea kuweka bidii ipo siku utawaprove wrong na wataamini kwamba kweli huyu mtu alikuwa na vision yake anafata na usiache kufata kile ambacho nakiamini kwa sababu ya watu ambao wanakuzunguka watasemaje, ili mradi hauvunji sheria au haufanyi kitu ambacho ni kinyume na jamii. Mtu ambaye ni graphics designer sasa hivi yes. ana eni kidogo sana yes. yani anaona hii fani kama vile nataka kukata tamaa uh, ni vitu gani unatamani aboreshe ili aweze kuwa na valu kubwa sokoni, aweze kupata kipato angalau kinalizisha awe na amani, awe na furaha kama wewe ambavyo unafurahi sasa hivi? Ah, <laughs> labda kikubwa zaidi swali hilo, kwa sababu aliwezi kuwa jibu specific kwa kila mtu, kwa sababu kwanza itategemeana na ujuzi alionao. Unajua kila mtu mm. Kwa mfano kwenye swala la kuprice, kila mtu ana price kulingana na ujuzi alionao. Hata ukisema bwana, mimi logo unafanya kwa shilingi laki tatu mtu anaweza kalizoni kwamba kweli kwa hichi unachokifanya inafaa. Kwa hiyo mtu aji, aji mwenyewe ajipime kulingana na level aliyonayo ajaribu kuboresha mambo kama kuongea vizuri na mteja, amweleweshe mteja kwamba kwa nini yule mteja ampe yeye kazi, kwa nini yule mteja amlipe hiyo pesa, italipa value hiyo, ademonstrate kazi yes, zake eh, kazi zake, lakini pia awe na kiwango fulani cha pesa ambacho yeye hawezi kufanya kazi bila kulipwa hicho kiwango, na akubali kwamba katika kicho kipindi cha transition kuna watu lazima wakose kama ulikuwa unafanya kazi kwa labda una design poster kwa shilingi elfu thelathini ikifika mahali unabadilisha unasema saizi mi naenda kwa elfu hamsini lazima kuna watu fulani utawakosa kwao ni transition period ambayo atapita lakini itafika time atapata wateja wapya na ambao watamlipa vizuri lakini kabla hajamuvu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lazima yes. kwanza ajitathmini yes ajitathmini kwamba thamani ya ile value ile yes ana portfolio ambayo imeshiba kwamba akimwonyesha mtu ataona kwamba kweli mi nastahili kulipwa hiki yes, sasa labda yes. mtu unakuta labda nikuulize swali yes. Ushawahi kufanya kazi na kampuni yoyote kwa lengo la kutengeneza CV iwe nzuri ili uweze kuongeza valu kwa watu ili uweze kulipwa vizuri na wateja wako? Yes, of course. Mm. Nishawahi kufanya okay. Ishai kufanya na lengo kama hivyo, na ni, mwanzo nilivyokuwa nataja zile step, of course kwenye hiyo kozi ambayo ni free nimeeleza mm. kwa upana zaidi kuhusiana na unawezaji kutengeneza portfolio kutengeneza portfolio ni kipindi ambacho wewe huna client. Unafanyeje? Unaanza kutafuta watu ambao unahisi huyu anaweza kawa mteja wangu. Kwa kama umeamua kwamba mimi nitadili na brand identity, unaamua kwenda kwa mtu au bia, kampuni au mtu mwenye biashara fulani unamshawishi au unamwambia bwana, mimi naweza nikakufanyia moja mbili tatu. Akikubali basi unaenda unamtengenezea kitu kile hata bure, kwa sababu wewe unatengeneza nini? Portfolio. Yes, unatengeneza kile kitu na utafurahi zaidi kama yule mtu kile kitu atakipokea vizuri, atakifurahia na atakitumia. Okay. Kwa inakuwa sehemu ya wewe kutengeneza portfolio. Kwa utaenda hivyo hivyo. Kwa unaweza ukatumia hata miezi sita au mwaka mzima kutengeneza portfolio. Kwa hiyo target yako kama graphic yes, designer unakuwa unatamani una, una, una umfikie e, mmiliki wa taasisi fulani yes. alafu mtengenezee kazi na ile kazi aitumie, akiitumia tu yes. inaonekana katika jamii yes, inakuwa ni imeji yako behind the scene yes, kwamba wewe ndio ulifanya kile kitu, na hicho ni kitu ambacho madizaina wengi tunafurahia. Ukiona mtu anatumia kitu ambacho umefanya unafarijika na kuona kwamba kumbe kumbe mimi nafanya kitu ambacho kinaweza wow, kuleta value. Wow, wow. Yes. Nadhani uh, vijana wengi ambao wanatusikiliza katika podcast hizi za Young uh, podcast nadhani watajifunza vitu yes, watajifunza sana. Um, uh, kitu cha mwisho ambacho ningependa e, kufahamu ni kozi ngapi umetengeneza hadi sasa hivi. E, endapo mtu yeyote ambaye anasikiliza hizi Young podcast anaweza akahitaji labda kujifunza kupitia wewe, akuchague wewe uwe menta wake, ni kozi ngapi ambazo hadi sasa hivi umetengeneza? Okay, uh, mpaka sasa nimeshatengeneza kozi tano ambazo tayari ziko sokoni na mtu ambaye akihitaji kujifunza anaweza akajifunza. Uh, na kozi mbili za masuala ya video pamoja na motion graphics, Adobe Premiere Pro kwa ajili ya kufanya video editing na Adobe After effect kwa ajili ya motion graphics, lakini na kozi nyingine ya graphic design kwa maana ya still graphics na kozi ya Adobe Photoshop pamoja na Adobe Illustrator, lakini na kozi nyingine ya misingi ya design hasa katika masuala ya poster design. So hizo ni kozi ambazo ziko tayari, lakini kuna kozi nyingine namalizia, sababu nimekuwa nikipokea request ya watu wengi sana ambao wananiuliza kwamba bwana, mimi nataka kujifunza lakini sina kompyuta E, eh, labda mtu ana biashara yake, lakini hiyo si recommend zaidi kwa mtu uh, graphic designer mm. hiyo ni kozi nimeandaa kwa ajili ya wajasiria mali na watu ambao wanataka kwa ajili ya kutengeneza content zao either ni video poster flyers eh, na vitu vingine ambavyo vinahusiana na promotion material kwa hiyo ni kozi ya Canva design ambayo iko mbioni kutoka kwa hiyo itakuwa kozi ya sita kwa hiyo una kozi kama sita yes. na hizi kozi tano kozi ya bei kubwa kabisa ni kiasi gani uh, ah, kozi ambayo inauzwa bei kubwa ni, ni kozi ya elfu thelathini okay. almost kozi zote hapo ni elfu thelathini kozi moja ya misingi ya design ni elfu ishirini nishagawai kununua kozi uh, ya nilikuwa natamani sana kujifunza basics za Adobe Photoshop yeah, yeah. Uh, nilinunua kwa jamaa fulani kama shilingi elfu thelathini hivi yes, yes. I uh, alikuwa ananiambia uh, uh, uh yani alivyokuwa anafundisha anakuambia yes. bonyeza hapa sioni kasa <laughs> yes, ananiambia eh, baada ya hapa unachukua picha ameshachukua yes. yani kwanza inaenda yes. chap chap chap chap chap <laughs> sasa uh, kusema ukweli alafu sasa sasa kibaya zaidi ah, nilikuwa sina sehemu yoyote ya mhm. kumuuliza maswali okay. eh, kwamba hapa sijaelewa okay. Umefanya nini yani ah, hivyo, au anielekeze fanya hivi fanya hivi. Wewe una, una, una hendo vipi eh, eh, eh, e, mwendelezo wa wale ambao wanafunzi waliokulipa yes, yes. Wakanunua programu zako mwendelezo ukoje mpaka waje wawe maexpert? Kwa sababu sizani kama unalenga tu kuuza no, na kumwacha nalenga ku mind ya mtu aweze yes, kufanya aweze kufanya, vitu, aweze yeah. kufanya kile yes. ulichompatia ulicho yes. we unafanya nini ili kuweza kuwa kuwalea hawa kuwamenta hawa vijana ambao wamenunua kozi zako okay uh, mara nyingi uh, kwa sababu kozi zangu ziko kwenye website kupitia mm. ile website mtu anaweza akanunua kozi akastream au akadownload na kuhifadhi kwenye kifaa chake mm. katika ile sehemu ya website kuna sehemu ya mtu ambaye anaweza akaweka maoni mm au akaniuliza chochote lakini mm. bahati nzuri zaidi ni kwamba watu wengi ambao wananunua kozi zangu ni watu ambao tunawasiliana mm. whatsapp wengine kupitia dm instagram kuna wengine wana comment youtube kwao ni watu ambao wana access ya moja kwa moja ya kunipata mimi ili tuweze kuzungumza au kama wana swali lolote waniulize lakini zaidi pia huwa na shadow zoom meeting ambazo huwa wanafanya nao e, wanafunzi ambao wamenunua kozi fulani e, tunazungumza tunapeana changamoto na tunaweza kuwa katika mazingira friendly ya kumfanya yeye move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa bahati nzuri wengi wanafurahia, na kute mtu akianza kujifunza kozi fulani, akifika hatua anachukua kozi nyingine. Kwa hiyo hiyo tu ina, inaonyesha kwamba kozi zangu au kile nilichofundisha mle kinaeleweka, ndio maana mtu anarudi na kupachezi kozi nyingine kama alikuwa amebakiza. Bwana Joeli, uh, nadhani uh, leo tungependa tukomee hapa <laughs> yes, katika podcast yetu ya Young Insight, lakini pia ningependa tu tuambie unapatikana wapi? na kama kuna mawasiliano yako unaweza ukatoa. Mtu yeyote ambaye amehamasika yes. E, kwa namna moja au nyingine atapenda kujifunza kutoka kwako na unatamani Uh, nimekuona ni mtu ambaye unatamani kuleta mabadiliko yes. Na wewe eh, ni mwalimu kitaaluma yes. Maana yake ni kwamba eh, mafunzo yako ni mafunzo ambayo umezingatia taaluma ya ualimu yes kwa hiyo maana yake wewe ni graphics design and a half <laughs> of course. eh, ni graphics <laughs> designer and, and a half, half of course. Eh. Uh, labda de, eh, watu wengi wangependa sana kujifunza kutoka kwako nikiwemo na mimi pia napenda sana kujifunza kutoka kwako yes. Uh, na imani na kontenti zako hazitaniangusha na mimi nitahitaji nipate kozi baadhi niziangalie ili next yes. time nitakapokualika yes, nipate, <laughs> nipate kukuuliza yes. e, nitakuuliza kuhusu kozi hiyo nikikuta ma... yes, <laughs> okay unaweza ukatuambia unapatikana wapi na namba yako ya simu unaweza ukawatajia wapendwa wasikilizaji okay, uh, kwa faida ya watu of course ambao wako mbali mimi napatikana dar es salaam mwananyamala mkabala na hospitali ya rufaa ya mwananyamala yes kwa hiyo ukifika hapa ni rahisi zaidi kuwasiliana na mimi na kunifikia na tukaweza kuzungumza lakini pia unaweza kunipata kupitia namba yangu ya simu uh, ya vodacom ambayo ni 745 15 okay. 80 ambao pia namba hiyo inapatikana WhatsApp, lakini pia unaweza pia kunifuatilia kwenye social media zangu. Instagram natumia jina la Geo Media Group, lakini Facebook bila kusahau Twitter, lakini YouTube pia natumia jina hilo la Geo Media Group. Asante sana Bwana <laughs> Joel kwa kuhudhuria leo katika yeah, podcast zetu za Young Insights Podcast. Tumejifunza mambo mengi sana yani uh, ah, kusema ukweli nimejifunza mambo mengi sana. sana na mtu yeyote ambaye amefuatilia kipindi hiki nadhani amejifunza kitu yes. uh, next time tutakuja e, tuzungumze mengi zaidi juu ya YouTube channel. Yes. E, watu wengi wamekuwa wakitamani eh, e, sana kufungua YouTube channel lakini yes. wengi wao wamekuwa wakilenga kupata hela kupitia views. Okay, ndio. Kwa hiyo <laughs> tutakuja tujifunze namna tofauti tofauti ambazo namna zingine mbadala yes, ambazo zinaweza zikamtengenezea mtu income yes. bila kulenga kwenye views yes. kwa sababu watu wengi wanakuwa disappointed targeted yes wanapolenga youtube partnership e, e, ku, yes. ku, ku, kwa kulenga views kwamba nikipata views wengi nitapata pesa nyingi yes. kumbe unaweza kuta kwamba eh, dr boas ana <laughs> subscribers wengi yes. ana viewers wengi lakini wale wanao viewers wangu sio potential, yes, kwa hiyo unajikuta kwamba sipati gawio kubwa mwisho wa mwezi yes. kwa hiyo eh, tutakuja tuangalie labda utadive zaidi kutuambia kwa sababu umekuwa youtuber yeah, yeah. Eh, na una content za kutosha katika youtube kwa hiyo unaweza ukatuambia namna gani mtu anaweza akawa hata na subscribers elfu mbili au elfu yes, tatu yes. lakini akawa na kipato kikubwa kwa mwezi yeah, asante sana mungu akubariki sana karibu ah. sana next time young insight podcast sana dokta asante Hai.